Saluto in carai. Mi estas promenanta per la urbo, pos che mi trovis la reparisto della biciclo. Char in citiu periodo della iaro ne tutte fazilas trovi? Kaido, mi devis promeni exter la quartalo dum iom da tempo nenio tro grava sed nu mi volas profiti la occasion por montri al vi alian parton de la urbo kiu mi shatas kai kiun mi ancora une filmis antaue. 3 tranquilla, 3 meditema. Do. Do. Resta snur por diri. Restu con ni. Cum meditu? Con ni. Dankon. Saluton, cae bon venon, ania nova Zamenhofa medito. Hodiau, mi volas legi el tiron el la tractajo essenso cae estontezo de la ideo de lingvo internazia, quiu publicigis en la iaro 1900. Mi estas ie pagio ducent septec Legu la historion de nascigio de la cristanezzo cae de diversae grandae ideoi en la regiono de moralo, filosofio, cae scienzo. Legu la historion de la El Trovo de Americo, de la Enconduco, de Fervoioi, cotopo cotopo, cie tute tio sama. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Estas malnova fero, tamen gi restas ciam nova, en la Pietnoto. La lumo aperas kiel necessa besonatajo al tiu kiu staras malproxime, sed alla proxime starantai gi trancias la oculoin, cae ili penas estingicin. La ideo de Columbo che devas existi occidenta voio hinduion, shainas al non nun tiel simpla, tiel natura, cae ni simple ne volas credi, che povis iam existi homoi, qui sciante iam che la terra estas globo, povis dubi che al cia lando oni povas veni ne sole de oriento, sed ancao de occidento. Vidu, carai, estas tre interesse al mi la maniero en quiu Zamenhof comparas diversa in grava in novigo in de la homaro cristanezzo la malcovro de Americo. Scienzae el trovoi. Do, cio estas comuna al ili? Ili estis radicalai novajoi por la samtempuloi. Sed, tute banalai aferoi, por la posteuloi. Do, ien la puncto. Cai shainas al mi che la facto che ni devas ancora o pravigi la existon de Esperanto montras che la voio ancora o longas char la plei multo de la homoi ne nur ne conscias pri la existo de Esperanto, sed ec pri la eblo che plan lingvo Do, ni ne forgesu pri tio, char se oni ancora devas disputi pri la existo de Esperanto, kiel ni povas esperi che Esperanto estu acceptata. Do, la voio longas, sed ni restu fidelai alla celo. Kiel ciam, dankon provia atento, kai cis morgau, cae antauen sen fine.